Good morning! Isa pang paraan kung paano maalis ang stress natin ay pumunta sa nature. Kami ay mayroong maliit na garden sa likod ng bahay. Tingnan nyo, oh, ang sarap ng hangin. Lumanghap daw tayo ng fresh na hangin. Ito ay nakakatulong sa ating sistema. Ang hangin kasi kapag maraming puno, ay fresh. No? Dahil ang puno ay nagpo-produce ng oxygen at nililinis ang hangin. At napakaganda din no? yung sound niya. No? Ang sound ay nakaka-relax. Kaya pag wala akong trabaho, nandito ako. No? Tingnan niyo, ang sound ng mga dahon kapag humahangin, napakasarap. It can be very, very relaxing meron kasi tayong tinatawag na sound therapy. Hmm? Yan. Gaya ng pakikinig sa music. No? Yan. Ang sound ng mga dahon, ang sound ng nature. No? At ito na pala yung aking mga tanim. yan na sila. Lumaki na sila. No? Ayan. Ito na yung ang palaya ko. kung napanood nyo nun, maliliit pa lang sila. So, ayan. Kapag kayo ay na-stress, no, lumabas lang kayo at pumunta sa isang place na maraming hangin. Pakinggan nyo guys.